Dari jauh beta lihat dong hati rindu mau pulang kampung baku dapat dengdong semua gandong dapat ingat katong di pantai goyang metike sampai air naik beta susing